мы помогаем. И прикрываем свои границы в этом направлении, но уже не личным составом Российской Федерации, а вертолетами нескольких самолетов Барановича, Комели и Луминцев. И они будут здесь находиться, пока я не скажу президенту России, что они мне не надо. Пока я не, не выставлю здесь батальонные тактические группы еще пять, чтобы прикрыть это направление. Поэтому на этой границе у нас, у генерала Лапо, пограничные отряды и маневренные группы, так? Твои пограничники. Чуть выше, в глубине его взаимодействия с пограничниками действуют 5 батальонно-тактических групп наших, и плюс 5 будут развернуты в ближайшее время. Я не ошибся? Полная вам закрытая секретная информация. Поэтому не надо орать и кричать, что мы с Витебска или откуда-то будем входить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог. В чем? Мы должны прикрыть западное направление. Помните, когда я говорил, что мы не позволим стрелять русским в спину? Я имел в виду вот это. Мы получили накануне конфликта, а потом эта информация подтвердилась, и мы это видели. Мы это видели открыто, сюда перебрасывали слоганы синий цвет, вот посмотрите границ. Здесь расположены дивизии, батальоны в Литве и в Польше, вооруженных сил Польши и Литвы. Мы видим, что они делают. Они стягивают туда вооружение и личный состав. И там у меня непосредственно на линии границы, опять же, лапо подразделения, пограничные посты и маневренная группа. Да, взаимодействие с милицией, отдельными военными, что осталось после этих беженцев. Но это недостаточно. Поэтому мною принято решение закрыть эту границу. И ни в коем случае не допустить вторжения со стороны натовских войск на территорию Беларуси. И даже проведение с их стороны на нашей территории малейших операций. Потому что Караник там будет э, референдумом заниматься, ворвутся несколько групп, террористические акты осуществлять для того, чтобы население возбудить. И что потом? Поэтому одевай военную форму и занимайся здесь. Вместе с, с помощником военным, вместе Шуренко, и там тоже еще один военный. Не расслабляйтесь, садитесь, не надо отчеты. в этой операции мы закрываем эту границу. Когда мы расставили здесь все системы противовоздушной обороны, я не называю точки, они, наверное, не секретные для натовцев, они все видят. С-300ПС, да? Торрент-2, которые мы новые закупили, в других местах Панцер-С, которые мы покупаем, а сегодня остались от России, мы концентрируем здесь войска чтобы закрыть эту границу. Здесь я сказал, как будем прикрывать. Нам оказалось недостаточно военной техники. Личные состава нам будет достаточно техники. Я обратился к Путину, чтобы нам, кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска. Для того, чтобы не только Минск прикрыть, Э, С-400 Триумф, Триумф по-моему, 600 километров он видит, да? Поражение 400 видит на 600. Это хорошее оружие, очень хорошее. Поэтому мы ждем сюда поставок. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь. Вот наше участие, будущее в этой операции, что мы делаем и сейчас. Но еще раз повторяю, я не вывел ни одну часть из мест постоянной дислокации. Ни одну часть вооруженных сил. Они готовы. Все готово. И если нужна мобилизация, мы выверили все списки. В течение двух-трех суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать.